dito tayo sa uh, yung biyahe natin uh, handa natin pumunta tayo ng uh, ah, Baysak uh, dito tayo dadaan sa ano, uh, kabaan ng Kirino Highway mga kakamot mo um, may uh, traffic traffic nga lang Tayo natin matapos pagbaba ng uh, flyover dito sa uh, first drop off natin mga kamot mo dahil sa ano, uh, second drop ko. Uh, drop off na tayo mga kamag